для осуществления на постоянной штатной основе полномочий, указанных членов комиссии права решающего голоса, является решение комиссии о назначении на соответствующую государственную должность Санкт-Петербурга. Законом Санкт-Петербурга о реестре государственных должностей Санкт-Петербурга и реестре должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга предусмотрена государственная должность Санкт-Петербурга, член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса полномочий на постоянной штатной основе. В связи с изложенным проектом предлагается назначить пять членов комиссии с правом решающего голоса на соответствующую государственную должность в Санкт-Петербурге. В связи с этим хочу э, внести предложение назначить на государственную должность члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии решающего голоса, осуществляющих свои полномочия на постоянной штатной основе, следующих лиц. Астафьева Екатерина Викторовна, Борющеву Людмилу Михайловну, Красненского Дмитрия Валерьевича, Кузьмина Юрия Александровича, Фесик Екатерина Викторовича. Другие предложения будут? Тогда предлагаю проголосовать. Кто за данный проект постановления? Сначала одна редакционная поправочка, вот не следующих, а следующих членов комиссии стран решающих голоса. И э, по существу хотелось бы сказать пару слов. Дмитрий Валерьевич Карнас э, знаю столько лет, сколько занимаюсь избирательным правом, что сам у нас в городе известный человек в этой области, полностью поддерживаю предложение. Людмилу Михайловну тоже давно знаю, все знают, что она много занималась взаимодействием как раз э, с органами государственной власти в районах Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления. Это то, Иркутской границы занимается в своей деятельности, и что для нас также очень важно. Ну и также разделяя правовую позицию, высказанную во многих определениях Конституционного суда, полагаю, что в нашей работе всегда надо учитывать и принцип партийного представительства, поэтому также поддерживаю и по поводу Екатерины Песик включением тоже немножко знаю, как бы, и полагаю, что смогут они осилить э, наш э, значит, э, труд в ежедневном режиме и смогут стать э, тоже квалифицированными специалистами и участвовать активно в нашей работе. Я вас правильно понял, Алексей Викторович, остальным коллегам, которых вы назвали, кредит доверия, Совершенно верно. Других никаких оснований нет. Кредит доверия. Тогда проголосуем за проект постановления с моим предложением, если других не было. Кто за данный проект постановления, прошу голосовать. Кто за? Единогласно принято решение. Второй вопрос о внесении изменений в постановление Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 17 мая 2016 года рабочего выпуска взаимодействия с избирательной комиссией Петербургских муниципальных образований. Пожалуйста, Дмитрий Владимирович. Да, сегодня это нужное решение. Уважаемые коллеги, вы все получили на электронную почту список решений постановлений комиссии, которые нуждаются в правках, изменениях, в том числе и в персональном составе. Но те вопросы, конечно, не носят такого актуального и срочного характера, как сегодняшнего, поскольку мы в процессе нескольких наших заседаний все приведем в соответствие, в том числе и тот, о котором я докладываю. Но сейчас у нас на подходе несколько формирование нескольких избирательных комиссий муниципальных образований и учитывая то обстоятельство, что нам нужно собираться очень быстро и принимать моментальные решения так буквально день в день, предлагается внести изменения в персональный состав э, комиссии по рабочей группе по взаимодействию с избирательной комиссией городских муниципальных образований э, в составе пяти человек. Э, это не означает, что это э, состав фиксируется навсегда. Я повторю еще, что на ближайших заседаниях мы э, внесем изменения как в порядок вообще формирования рабочих групп, о чем мы уже с Алексеем говорили не так давно, так само положение рабочей группы и в том числе и персональный состав. Но сейчас вот я прошу вас поддержать именно вот этот проект решения, потому что нам необходимо работать уже вот сегодня. Спасибо еще ну, может вопрос, да, хотелось бы. А может быть, все-таки стоит еще что-нибудь добавить или расширить, потому что все-таки 10 человек было, да, в количестве состав, сейчас мы сократится существенно, смотрю, хватит охоту, ну, чтобы, может быть, Буквально на неделю, ну наверное. Да, на ну, неделю, да? Конечно. Затягивать нечем, это у нас по Естественно, все рабочие группы у нас выйдут вторично, и в том числе по персональному составу. У нас уже накоплено э, заявление и, и различные документации, которые... Естественно, желание членов комиссии, они, безусловно, будут учитываться. Трудно с, с переходом сюда, поэтому... Здесь было нужно собраться в течение 15 минут. Хитрости здесь нет, просто вот текущий момент такой, что... Мы это, не, это безусловно. Да, нужно просто быстро принять и идти дальше, потому что накоплено очень много заявлений, много очень Все ваши предложения. Э, да, я хотел бы высказаться, Ну, как я понимаю, никаких проблем в работе этой рабочей группы никогда не было. То есть э, группа собиралась, э, кворум был, и, в принципе, э, и сейчас, после того, как у нас изменился состав Горосгоркома, а большая часть членов рабочей группы, она также осталась всеми членами Санкт-Петербургской избирательной комиссии, и либо в качестве совещательного голоса, да, конечно, изменилось, хотели бы даже представить яблоко. Поэтому ну, я не вижу э, причин хотя бы вот этих людей из рабочей группы выводить. Они нормально работали, присутствовали, никаких проблем в работе этой группы не создают. И второе, ну, я так просто в режиме пока обсуждения предлагаю, конкретно сейчас это голосовать, а, как раз при утверждении кандидатуры председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Александра Панфилова говорила о том, как у нас ведется работа по формированию избирательных комиссий. В принципе, очень много жалоб и вопросов возникает по формированию избирательных комиссий муниципальных. А, и жалобы и к нам поступают, и в ЦИК. Поэтому ну, мое предложение в будущем, когда мы этот вопрос поднимем, включить туда представителей организации наблюдателей Петербурга. Вот у нас Виктор Венгеров здесь присутствует. Я думаю, это было бы очень хорошо для открытости, для гласности этой комиссии. Ну и, конечно, я хотел бы войти в состав сейчас надо отметить. Ну, безусловно, естественно, учитывая ну, не все предложения. А что касается сегодняшнего состояния дел, да, действительно, у нас многие, у нас комиссия обновилась очень серьезно. У нас только пять человек. Больше половины. Больше половины, да. У нас э, сейчас идет большой э, переезд. Ну, да, организационный момент. Орг отдел сейчас наш загружен весь аппарат так, что находиться, а мы знаем все, что заседание рабочей группы оно достаточно долго длится, просто может быть технически неосуществимо или затруднительно. Это буквально на несколько дней. Мы все положения будем менять, весь численный состав, персональный состав будем, будем менять, и уже тогда начнем работать. И сейчас форс-мажорная обстоятельства. Давайте проголосуем. Я на второй вопрос постараюсь Павлу Евгеньевичу все же дать комментарий. Это для постановление. Прошу голосовать, кто за. Единогласно принято. Павел вот вы когда говорите много жалоб на формирование ИКМО и в Центральную избирательную комиссию много жалоб, вы уточняете ближе к делу, если вы полностью владеете информацией? И, и, я, и вообще это для всех, кто присутствует, предлагаю все же все корректно делать. То есть много жалоб, и в в том числе это одна и та же партия роста больше никто не жалуется. Даже муниципалитеты жалуются. Значит, э, жалобы, суть жалоб в чем заключается для новых членов комиссии? В том, что при э, формировании ИКМО мы не учитываем в квоте горосберкома представителей э, региональных отделений политических партий. Значит, мы не можем это делать, потому что федеральный закон не предусматривает такую у нас почетную обязанность. Но тем не менее, из 24 сформированных ИКМО на сегодняшний день, 8 ИКМО, 8 ИКМО, представители партии роста присутствуют. Вы же знаете, Павел Да, я знаю. А это 33%. И напоминаю, что партия роста региональное отделение в 5-миллионном городе Санкт-Петербурге представлена по отчетам Минюста семью человек. В принципе, из семи человек регионального отделения для 5-миллионного города при формировании ИКМО в составе 24 ИКМО на сегодня, может быть, конечно, этот процент будет уменьшаться, я не знаю, но 33% на сегодня – это хорошая цифра. И поэтому жаловаться на то, что не учитываются интересы э, регионального отделения партии роста, ну, это не совсем корректная информация. для новых членов я это разъясняю, что идет нормальная работа. Она конструктивная. Она... И, кстати, э, некоторые партии, наверное, ну, не буду раскрывать инсайт, наверное, стоят и ждут, когда э, мы сформируем представителя политической партии по своей квоте и представим для муниципального э, совета, для решения муниципального совета, чтобы создать судебную практику. Мы не хотим такой отрицательной судебной практики, чтобы наши решения были отменены. Поэтому мы как-то это делаем, но скажите, согласитесь, что 33% это нормальный цифр. Я ни слова не сказал про партию Роста. Но ну, это раскрыто, чтобы не вдаваться в обсуждение, это не повестка. Во-первых, численность членов партии, конечно, интересный момент, но количество избирателей, которые поддерживают партии, имеет более существенное значение. Для нас с вами, коллегиального органа, э, партии, которые э, допущены к распределению, я договорю. И мы работаем в этом. Я договорю. Значит, которые допущены к распределению мандатов в законодательном собрании э, Санкт-Петербурга по значимому числу вопросов имеют приоритет. И э, говорить о неуважении политической партии, исходя из количества ее э, членов, а не сторонников, и не голосующих за нее избирателей, полагаю, неправильно. Что касается участкового слова, кто сказал неуважение? Кто слышал? Я свое мнение высказал, не назвал ни одной фамилии. Э, что касается э, существа вопроса, хотел пояснить, что действительно у меня и у председателя Центральной избирательной комиссии была позиция по данному вопросу. У Помпео эта позиция не изменилась, она повторно обращалась в, и, и к вам, и в комиссию, и к законодательной исполнительной власти. И совершенно разделяю ее позицию, что э, существует форма учета интересов всех парламентских партий. И зависит это исключительно от доброй воли э, коллегиальной э, Санкт-Петербургской избирательной комиссии. И никаких препятствий для этого тоже не имеется, кроме доброго. Полагаю, что в новом составе возможны и другие взгляды, законные на решение данного вопроса. Спасибо. Полезная информация. Спасибо, Так, третий вопрос. О признании утратившего силы решения Союза избирательной комиссии от 15 сентября 2015 года о распределении полномочий Сейчас по регламенту у нас один заместитель, поэтому необходимо признать утратившим силу решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 15 сентября 2015 года номер 126-6 о распределении полномочий между заместителями председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Вопросы, предложения, пожалуйста. Тогда проголосуем. Кто за данное постановление, проект постановления, прошу писать, кто за соответственно, этого у нас исчерпано, и заразило разные вещи. Коллеги, на следующей неделе 11 и 13 заседание в 16 часов. А, э, СМС для Кудбера. 16 часов. Спасибо за работу. Это вторник, 30 четверг.